だいかまってちょうだいかまってちょうだいかまってかまってちょうだいかまってちょうだいかまってちょうだいかまってかまってちょうだいかまってちょうだいかまってちょうだいかまってかまってちょうだいかまってちょうだいかまってちょうだいかまってよ 近悩めるこの気持ちいや子供の頃からこの感じ息をするだけで褒められたい生きているだけで褒められたいどうしてこんなに偉いのに誰一人と構ってくれないの理想の世界を作るため研究しましょう come up! ちはおはようおやすみこんにちはおはようおやすみこんにちはずっと見てるよおはようおやすみこんにちはこんは ってちょうだいな